ಅಭಿನಂದನ ಸಂಸ್ಥಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಅಂಪೈರ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಪೈರ್ಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಯಾರು ಸೋತಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹ ಇದು ಸೋಲು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ